темирдин кислоталардын эритмелери менен реакциясы бөлмө температурасында темир кислоталардын эритмелери менен аракеттенишет мисалы туз кислотасы же күкүрт кислотасы менен жыйынтыгында плюс эки кычкылдануу даражасы бар темирдин туздары пайда болуп суутек бөлүнүп чыгат